Jogo limão, ah, jogo limão, raise e se eu me perco cinco bolos Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos Tenho meus irmãos que correm por mim, obrigado só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Tô ah, ah, sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, nego, eu tô medo de calar Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, eu vou pra trás Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom Tô na mão, tô na conta do cifrão Enrola com essa mina, derramando codeína Sabe que essa me assina não quero me hoje eu não me bem A não bate a bobina, tô na crista da onda meu bem Não fico no lado, não quero nada, já parei de sol Você não eu vi um baque do grave que bateu no sol Desce uma eslova, eslova da rima, escrevi como fosse lousa uh ah. -huh. E ele já virou minha mão, que o hiper virou